домик идет прям под лодочку. Даже два. Ой, первый томик. Эх, пусть небольшой, но он первенький. Вот он, первый томик, маленький томик. Ну, нормально. Зато в этом году первый.